Me sigue sorprendiendo este museo, ahora estamos en un, bosque como de roca, acabamos de pasar por una baticueva y... ¡Ah! No, qué miedo. Creo que todo es como de mentira, pero es cuático. Estamos como... Y me dice, oh, Museo de Ciencia y Tecnología. Oh, van a ver robots everywhere. Animales. Pero, animales robots. Me da súper alto miedo los robots todo esto. No importa. Pero porque el museo es que esa ah, tecnología. Oh. Querían coger a los niños. predators Bueno, y hay eco aquí, por si acaso. ¡Eco! Bueno, a ver Así que es maravilloso! Seguimos dentro del museo, aunque usted no lo crea. Ah. Una serpiente gigante. Por favor, no se suba. Exploración de genes. Mucha cosa te tenía aquí. Y vamos a ver qué otras cosas nos depara el museo.